بعتيني بدري بدري استنيتش عليا كمل حلمي قلت عليا دبلي وانتي خدت حتة مني برضو ما برضو خدتوا حتة مني خدتوا حتة مني خدتوا حتة مني خدتوا حتة مني خدتوا حتة مني خدتوا حتة مني خدتوا حتة مني فيكم حاربني من فيكم في صفي يلعن ابو اليوم اللي كنت فيه بحلم ارجع طفل مش شايل كتير بعد من يلي حبيتونا نصفكم وقعد عليا يلي جيتوا عليا فضحكم انا انصحكم انا اجدعكم انا ارجلكم انا تمامكم انا علمكم انا اللي كنت بحل ايامكم انا وانا وانا وانا كرهت كلمة انا حليت صح المسألة tôi khất tôi hạnh